ጤና ይስጥልኝ ውድ የ Techsite YouTube channel ተከታታዮች፣ በዚህ በሶስተኛው ክፍል የ MATLAB ን ትውውቅ እናደርጋለን። አብራችሁ ቆዩ። የ MATLAB ን ፕሮግራም ለመክፈት ሁለት አማራጮች አሉ። አንደኛው keyboard ላይ ዊንዶው ኪን በመጫን ሲኤምዲን ከፍተን MATLAB ብለን በመጻፍ ሲሆን ሁለተኛው አማራጫችን ደግሞ desktop ላይ ከሚገኘው የ MATLAB ን icon double click በማድረግ የ MATLAB ን ሶፍትዌሩን በዚህ መልኩ ማስነሳት እንችላለን። አሁን የ MATLAB ን ሶፍትዌሩ interface ኡን ይህንን ይመስላል። በዚህ ላይ ሁለት ይበልጣል sign ካየን MATLAB ትእዛዞችን ለመቀበል ዝግጁ መሆንን ያሳየናል። በዚህ የ MATLAB interface ውስጥ ሶስት window ዎች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ command window የሚባለው ሲሆን ይህም ይህም ማንኛውም የ MATLAB ትዕዛዞችና ስሌቶች የሚከናወንበት ቦታ ነው። በኮማንድ ዊንዶ ላይ አንድ ጊዜ ነውን ትእዛዝ እንደገና መልሰን መጻፍ ወይም edit ማድረግ አይቻልም። ለምሳሌ አንድ command እናስገባ ተመልሰን አሁን ያስገባነውን ኮማንድ ኢዲት ማድረግ አንችልም። ሁለተኛው window workspace ይባላል። ወይም window workspace ማለት ይሄኛው ሲሆን ይህም በየጊዜው command window ላይ የወከላቸውን variable ኦች፣ matrix ኦች፣ object ኦችን መረጃ የምናገኝበት ነው። በቀደም ባስገባነው ትዕዛዝ ላይ የ ans መረጃ በዚህ ቦታ ላይ አገኘን ማለት ነው። ይሄ variable ሲሆን value ዜሮ ነው ያለው። ያው መልሳችን ዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። minimum maximum የሚለውን ቀጣዩ በቀጣዩ ክፍል የምናየው ይሆናል። ሶስተኛው ጋር ሶስተኛው window ደግሞ command history ይባላል። እያንዳንዷን በጊዜ ቅደም ተከተል ያስገባናቸውን command ኦች የሚቀመጥበት ቦታ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ sine የሚለውን command አስገብተናል። የገባውን command ወይም ትዕዛዝ ቦታውን ጠብቆ ኮማንድ ስትር ላይ ይገኛል ማለት ነው። መልካም ከዚህ ቀጥለን የ MATLAB ን እርዳታ የመጠየቂያ መንገዶችን አብረን እናያለን። ከነዚህም አንዱ help የሚለው ነው። help በራሱ ስለምን ርዕሰ ጉዳይ መጠየቅ እንደምንችል አማራጮች ይሰጠናል። help ብለን ከጻፍን አሁን ከ help ን አስቀጥለን መጻፍ የምንችልባቸውን የተለያዩ መረጃዎችን በዚህ መልኩ ይሰጠናል። በዚህ መልኩ ይሰጠናል። ለምሳሌ help ብለን ስለ help help ራሱ ስለምን እንደሚጠቅም መረጃውን ማወቅ ከፈለግን ማድረግ የሚጠበቅብን ምንድን ነው? help ብለን help ብራሱ ስለ help ምን አይነት information እንደሚሰጠን በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን help የሚለውን በ command window ላይ text ኦችን የ help text ኦችን display እንደሚያደርግልን ከዚህ መረዳት እንችላለን። በቀጣይም የተለያዩ form ኦችም አሉ፣ ያው ማንበብ ትችላላችሁ። ሌላም help close ብለን ብንጽፍ help for close function ይላል። ኩነት የሚባለውን function ስለሱ ምን እንደሚሰራ ምን argument ኦች ወይም input ኦችን እንደሚቀበል ሙሉን መረጃ እናገኛለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን help ብዬ ስለ ኦፕሬተሮችን ማወቅ ፈልግ ops አስቀጥዬ ኬኤፍ አስቀጥዬ ብጽፈው ማትላፕ ውስጥ support የሚያደርጋቸውን እያንዳንዷን ኦፕሬተሮችን በዚህ መልኩ ያሳየናል ማለት ነው። ሁለተኛ ሁለተኛ helpwin ሲሆን ከ help ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም እርዳታው ግን በግራፊክ ዩዘር ኢንተርፌራንስ ወይም GUI መልክ ያቀርብልናል እና አሁን እያንዳንዷን በመጀመሪያ ላይ ያየነውን help ብለን ብቻውን help ብለን ከጻፍን በኋላ የተመለከትናቸውን የተለያዩ ከ help አስከትላ የምንጽፋቸው ነገሮችን ያው help ሚን ብለን ከጻፍን በኋላ ተመሳሳዩን በዚህ መልኩ እናገኛለን ማለት ነው። አሁን በቅድም ስለ ኦፕሬተሮችን እያየን ነበር ስለ ኦፕሬተሮችን እያየን ነበር። help ብለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር click ብናደርግ ተመሳሳይ ልክ በቅድም እንዳየነው በዚህ መልኩ እርዳታውን ማግኘት እንችላለን። ሶስተኛው ሶስተኛው እርዳታ የመጠየቂያ መንገድ help desk ይባላል። help desk ይባላል። ይህም ይህም ጥልቅ ማብራሪያ ያለው እርዳታ እናገኝበታለን። ጥልቅ ያለው ማለት ነው። አሁን ማትላብንን የ MATLAB ኡን ብቻውን ብናይ ይህም ተመሳሳይ ትራፊክ ዞን ኢንተርፍራንስ ነው እና technical የሆኑ description ኦችን እናገኝበታለን ማለት ነው። እሺ አራተኛው አራተኛው ደግሞ demo የሚል ነው። በዚህም የ MATLAB ን demonstration ወይም ደግሞ መግለጫ ይሰጠናል። እዚህ በጣም interesting የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ እንድትመለከቷቸው ይጋብዛለሁ። እቺ የመጀመሪያውን የአምስት ደቂቃ ቪዲዮ ናት። ከ MATLAB ጋር አሪፍ የሆነ ትውውቅ እንዲኖራችሁ ትረዳችኋለች። ሌሎችም የ online access ይፈልጋሉ። ያው access በምታገኙበት ሰዓት ቪዲዮዎችን እንድትመለከቷቸው ላለው በቀጣዩ ርዕሳችን ደግሞ የሚሆነው prompt ላይ አንድ እዚህ ጋር prompt ላይ one plus one ብለን ብንጽፍ የ MATLAB ምላሽ የሚሆነውን ans is equals to ሁለት የሚሆኑ በእርግጥ አንስ ሲደምር አንድ ሁለት መሆኑን እናውቃለን እና by default ወይም በተፈጥሮ MATLAB software ans የሚባል variable አለው እያንዳንዱ variable እኛ ነው በዲፎልት ራሱ በ ans variable store አድርጎ ወይም ደግሞ value ን ለ ans ሰጥቶ ያስቀምጥልናል። በቀደም እንዳየነው የ answer ን value ምን ነበረ? ዜሮ ነበር። በአሁኑ ግን በምን ተተክቷል? በሁለት ተተክቷል ማለት ነው። ስለዚህ ans ምን ሆነ? variable አንሳውን variable okay ለምሳሌ አሁን ans ነው ራሱ መጠቀም ብንፈልግ ans times ans ብንል ይቅርታ አንስ በአንስ ስንል የአንስን ባሉ ሁለት ነው። ሁለት ሲባዛ ሁለት ደግሞ አራት ይሆናል ስለዚህ ያ በዚህ መልኩ የማትላብን ጸባይ ከዚህ በጥቂቱ መረዳት እንችላለን። እስኪ ደግሞ አሁን ስለ ቫሪያብሎችን ደግሞ እንይ። ማትላብ ውስጥ ቫሪያብል ማለት ለቁጥሮች object ኦችን function የምሰጠው ስም ከዚህ ከዚህ የተለየ ሌላ definition የለውም። object function ምን እንደሆነ በቀጣይ ክፍሎችም እናያለን። ስሙን ለመስጠት ግን የዚህ ኳሊቱ ሳይን እንጠቀማለን። ለአንድ variable እስከ 63 ሆሄያት ያለውን ቃል መጠቀም እንችላለን። ስሙን ለመጻፍ upper case ወይም lower case letter ኦችን underscore ም ወይም ቁጥሮችንም ከፊት እስካልመጡ ድረስ መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን variable ኦችን ስንጽፍ መሀል ላይ space መደረግ የለበት እና በዚህ መልኩ አሁን var እና var ሁለት የተለያዩ variable ኦች ናቸው። እስከ አንድ ምሳሌ እኔ የዚህ ኳርስቱ አንድ ልበል ስለዚህ አንድ ኤን በአንድ ወክየዋለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እስኪ ስፒድ ብዬ አንድ ሺህ አምስት መቶ ስለዚህ ሌላ ቫሪያብል ስፒድ የሚባለውን አንድ ሺህ አምስት መቶ ቫሊዩ ይወክላል ማለት ነው። ዘን ፋይናሊ ቬሎሲቲ velocity is equals to a times speed ብዬ ብጽፍ በትክክል ያለውን ባል ይሰጥኛል። ሌላ ደግሞ እስኪ ሌላ አዲስ የሆነ ባረብ ደግሞ እንስጥ እስኪ name of ቫሉ ብጽፍ አሁን ትክክለኛ እንዳልሆነ ተነጋግረናል። MATLAB ም ትክክለኛ እንዳልሆነ ኢረር ማለት የተሳሳተ እንደሆነ በዚህ መልኩ ያሳየናል። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? name underscore ማድረግ of var variable በዚህ መልኩ የፈለግነውን ቫሊዩ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሊያም ካልሆነ ስትሪንጎቹ ወይም text ኦችን ደግሞ assign ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ name of person ብለው person ብዬ ግን single quote መጠቀም አለብኝ በዚህ ላይ ሶሎሞን ብዬ ብጽፍ አሁን name of person የሚለውን variable ሰሎሞን የሚል ቫሊዩ ይዘዋል። ያሉትን variable ኦችን ደግሞ በቅድም ልክ እንዳየ ነው እስካሁን አራት ይየን ይሁን ብጽፍ እዚህ ጋርም unexpected MATLAB expression የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ቁጥሮችን variable ኦችን assign ስናደርግ ቁጥሮችን ከፊት መምጣት የለባቸውም ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ቫሪያብሎችን አሳይን ስናደርግ እያንዳንዱ ትእዛዝ ኮማንድ ዊንዶ ላይ ውጤቱን እንዳይታይ ለማድረግ ብንፈልግስ አሁን በቀደም እንዳየ ነው a ብለን ኢዝኳልስ ቱ አራት ካልን በኋላ a ን አራት መሆኑን ድጋሜ command ኡን execute ያደርገዋል ወይም ደግሞ run ያደርገዋል። ይሄኛው ግን suppress ማድረግ ምንፈልግ ወይም ደግሞ ውጤቱን እንዳይታይ ለማድረግ semicolon ወይም ነጠላ ሰረዝ እንጠቀማለን። suppress ተደርጓል ማለት ነው። በአንድ line ም የተለያዩ command ኦችን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ኤዝ ኢኳልስ ቱ ቱ ኢኳልስ ቱ ፎር ሲ ኢኳልስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ኤ ፕላስ ቢ ብዬ ብጽፍ በአንድ command ሁሉንም አስተካክዬ ጽፌያቸዋለሁ ፋይናሊ የስም ቦታ semicolon ስላላስገባውን ውጤቱን በዚህ መልኩ ያሳየኛል ማለት ነው። okay አስቀጥለን የምናየው በጣም አስፈላጊ የሆኑት command ኦች ናቸው። who አንዱ who ነው። who የሚጠቅመን ምንድን ነው? እያንዳንዱ work space ላይ ያሉትን ባሪያ ውሎችን ማንና ማን እንደሆኑ ሙሉውን መረጃ እናገኛለን። variable ኦችን ብቻ ማለት ነው። አሁን name of person አለ፣ name of variable አለ። a፣ ans፣ b፣ c፣ speed፣ velocity የሚባሉትን variable ኦችን በሙሉ በዚህ መልኩ ማአት ከሆነ አሁን በዚህ መልኩ ሙሉን በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ሌላ ደግሞ whos የሚለው ነው whos work space ላይ ያለውን detail የሆነ መረጃውን ስለይዙ ነው። አሁን ለምሳሌ name of variable የሚለውን one by seven matrix of course MATLAB exercise የሚያደርገውን ማንም uh, variable በ MATLAB ምክንያቱ ስሙን uh, ከስሙን መረዳት እንደምንችል MATLAB ማለት matrix laboratory uh, ስለሆነ ማለት ነው እና one by seven matrix ነው። አንዱ ደግሞ constant የሆነ ቫሪ ያለው ደግሞ one by one matrix እንደሆነ consider ያደርገዋል። ስለ byte ም information እናገኛለን። class ኡ ላይ የት ላይ ነው፣ character ነው፣ double ነው የሚለውን መረጃ በዚህ መልኩ እናገኛለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ፕሌየር የሚለውን ነገር እንደ ሶስተኛ command ማየት እንችላለን። ይህም work ላይ ያሉትን ባህሪያቶችን ሙሉ በሙሉ ያጠፋቸዋል። አሁን በቅድም ያየነውን ሁሉ ብለን ተመልሰን ብንከፍተው ምንም መልስ አይሰጠንም። ምክንያቱም work space ላይ ያሉትን variable ኦችን ሙሉ በሙሉ ስለጠፉ output የሚሰጠን ነገር የለም ማለት ነው እና ያው ከዚህ ቀጥለን የምናየው ደግሞ ስለ ኦለን ኦፕሬተር ይሆናል። MATLAB ውስጥ ተመሳሳይ ልዩነት ያላቸውን ቁጥሮች ቁጥሮች vector ለመመስረት ድርብ ሰረዝ ወይም colon operator እንጠቀማለን። ለምሳሌ ከአንድ እስከ አምስት የሚለው እንደዚህ አድርጌ ብወስድ በአንድ ልዩነት ከአንድ እስከ አምስት ላሉትን ቁጥሮችን በተከታታይ ይዘረዝርልኛል ማለት ነው። syntax ኡን ስናይ x colon one x ን የሚያመለክተውን የምንፈልገው የመነሻ ቁጥራችን ሲሆን one ደግሞ የመጨረሻውን ቁጥራችን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ከ50 እስከ ሞቶ ያሉትን ቁጥሮችን በአንድ ልዩነት እንዲያወጣልኝ የምፈልግ ከሆነ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ከዚህ በፊት ስናይ የነበረውን በአንድ ልዩነት ነበር። ከአንድ በላይ ቢሆንስ? ለምሳሌ ሁለትን ብንወስድ የምናደርገው 50 ተበትነንና እስከ ሞት ስለዚህ 50 ብሎ 52 ይላል ነው። ከዛ በኋላ 54 በሁለት ልዩነቶችን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። syntax ን በምናይበት ጊዜ ደግሞ x colon ከዛ መሀል ላይ difference የምንጽፈው የምንፈልገውን እናስገባለን። ከዛ colon ብለን የመጨረሻውን ቁጥር ስናስገባ ቁጥሮችን በዚህ መልኩ ይዘረዝርልናል ማለት ነው። ሌላኛው ቀጣዩ ደግሞ የምናየው linspace የሚባለው ነው። syntax ኡ linspace SP ብለን tab ራሱ ብንጫን linspace እንደዚህ መልኩ ያሳየናል። ከዚህ በኋላ ሁለት I mean ሶስት input ኦች አሉ። ሁለቱም እናያቸዋለን። ግን እንደ በሶስቱ መጀመሪያ እንይና መጀመሪያው start ነው ኤን ስታርት ነው። ዲ ደግሞ stop ነው፣ መጨረሻውን ቁጥር ማለት ነው። stop የመጨረሻው ደግሞ number of points number of points የምንፈልገው ናምበር ኦፍ ፖይንቶች ናቸው ናቸው እነኚህ ማለት ነው። እና line space በ start እና በ stop መካከል በ N point ኦችን ይከፍላቸዋል። ለምሳሌ ፒን ስፔስ ከጻፍን በኋላ ለዜሮ እና ስምንት መካከል በዜሮ እና በሁለት መካከል ስምንት point ኦችን ፈለጉ። ከዚህ በኋላ የሚያደርገው ምንድነው? ይሄውን በዜሮ እና በሁለት መካከል ስምንት point ኦችን ከፋፍሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እና በጣም አስፈላጊ ነው። በቀጣዩ አስፈላጊነቱ ምን ያክል እንደሆነ እናያለን። በመጨረሻ ፕሮቲን ነው። vector ኦችን እንዴት ፕሮቲን የምናደርግ ወይም ደግሞ በስዕላዊ አገላለጽ ስንፈልግ እንዴት እንደሆነ እናያለን። እስካሁን ለምሳሌ አንዱን function እንውሰድ ዋይዚ ኢዝ ሳይን ኤክስ ሳይን ኤክስ የሚለውን ከወሰድን y አሁን dependent variable ነው፣ x independent variable ነው እና መጀመሪያው ላይ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው የ x ን ወይም ደግሞ የኢንዲፐንደንት ቫሪያብልን ቫሪ መስጠት ይኖርብናል። ስለዚህ x ን በዜሮ እና በዜሮ point አንድ ታይምስ አይ በነገራችን ላይ በተፈጥሮ MATLAB ውስጥ ፎር ይተካልናል እና እንደዛ ነው እየወሰድኩት ያሉት። ለሙሉ መረጃ ያክል በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን፣ ግን ለአሁኑ pi ን በዚህ መልኩ እንጠቀምበት። y is equals to sine x ብዬ ብወስድ መጨረሻ ላይ ደግሞ ስዕላዊ መግለጫ ለመግለጽ ስንፈልግ plot የሚባለውን function እንወስዳለን። መጀመሪያ ላይ የኢንዲፐንደንት variable እናስገባለን። መጨረሻ ላይ የ dependent variable ኡ ከዛ enter ስንለው okay በዜሮ በዜሮና አንድ መካከል የአንድ ልዩነት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ኤክስን ኢንተርቫል በድጋሚ መጻፍ ይኖርበታል። ኤክስን ቫሉ ከዜሮ ውስጥ በዜሮ point one ልዩነት two times pi ን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ዋይ ዚኳስ ቱ ሳይን ኤክስ እንጠቀማለን። መጨረሻ ላይ plot የሚለውን function ከተጠቀሙ በኋላ በግራፍ ወይም ስዕላዊ መግለጫውን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ለዛ የ MATLAB tutorial ላይ ማትላብ ውስጥ ትዕዛዞችም ወይም ኮማንዶች ስናስገባ ወይም ስንጽፍ ረዳት ሆኖ ስለሚያግዝን ቁልፎች እናያለን። ከተሳሳትንም በድጋሚ ሙሉውን መስመር መጻፍ ሳይጠበቅብን ለዚህ የሚረዱን የኮምፒውተር ቁልፎች አሉ። እነሱ እናያለን። ማትላብ ላይ ኮማንዶች ስናስገባ በአብዛኛው ጊዜ ስራችን የሚያቀልሉን ቁልፎች እነኚህ ናቸው። በመጀመሪያ ላይ የምናየው የአፐር አረው ኪ ነው፣ ወደ ላይ የሚያሳየውን አረው። ይህም ምንድን ነው የሚያደርገው? ከዚህ በፊት የጻፍነውን ወይም ያስገባነውን ላይን በድጋሜ መልሰን እንድናገኘው ይረዳናል። ይሄ ወደ ታች የሚያሳየው አረው ደግሞ እኛ ቀጣዩ ኮማንድ ያስገባ ነው መልሰን እንድናገኘው በተመሳሳይ ይህም ይረዳናል። ሶስተኛ ላይ የምናየው ነው ወደ ግራ የሚያሳየው አረው ነው። ይህም በአንዳንድ character ወደ ግራ እንድንሄድ ወይም እንድንጓዝ ይረዳናል። ሶስተኛ አራተኛው ላይ የምናየው ወደ ቀኝ አንዳንድ character እንድንሄድ የሚረዳን ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ቁልፎች አራቱም ቁልፎች በጣም በጣም አስፈላጊ ናቸው። እነሱን በጣም ስራችንን የቀለለ እንዲሆን ስለሚያደርጉልን ትኩረት ሰጥተን ፋንክሽናቸው ወይም ጥቅማቸው ምን እንደሆነ በደንብ ልንገነዘብ ይገባል ማለት ነው። እያንዳንዱ እንዴት እንደሆኑ ማትላብ ውስጥ ገብተን እናያቸዋለን። ግን ለአሁኑ ግን ትንሽ ትንሽ ለማለት ነው እንጂ ሁሉንም ማትላብ ውስጥ ከፍተን እንዴት እንደሚሰሩ አሳያችኋለሁ። እሺ ቀጥለን የምናየው ደግሞ እነኚህ arrow ዎች ያየናቸውን ሁለቱም arrow ዎች ማለት ነው። እሺ ቀላል ልቀይር። እነኚህ ሁለቱም ያየናቸው ምንድነው character by character ነበረ። ማለትም አሁን ወደ ቀኝ የሚያሳየው ከሆነ cursor ዋ እዚህ ጋር ከነበረች ወደት ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣል፣ እዚህ ጋር ይመጣል፣ ወደዚህ ጋር ይመጣል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን control ላይ ስንጨምር ግን cursor ዋ እዚህ ጋር ከነበረች ወደ ቀኝ arrow ውን control ን ተጭነን ወደ ቀኝ የሚያሳየውን arrow ውን ስንነካው ምንድን ነው አንድ ሙሉ ቃል ይዘላል ማለት ነው። ወደ ግራም control ይዘን ወደ ግራ የሚያሳየውን ወደ ግራ የሚያሳየውን arrow ውን በድጋሚ እሱን ብነካው እዚህ ጋር ከነበረች ወደዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። ወይም እዚህ ከነበረች ወደዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ አንዳንድ ቃል እየዘለልን ወደ ፈለግን direction ሁለቱም ከሁለቱም አንዱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ home ላይ ስንመጣ ደግሞ home home ደግሞ ወደ መጀመሪያውን አሁን prompt ላይ command የምናስገባበት ቦታ ላይ አንድ ሙሉ line ከጻፍን እንዲሁም cursor ዋ እዚህ ጋር ካለች cursor ዋ የተለያየ ቦታ ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን home ላይ ቁልፉን keyboard ላይ የ home ን ቁልፍ ከተጫንን ምንድን ነው የሚያደርገው የፕሮም ላይ ላይኑን ወደ መጀመሪያው ትመጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የላይኑ መጀመሪያ ወደዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። እንድም በተመሳሳይ የሚያደርገው ምንድን ነው የላይኑ የላይኑ መጨረሻ ላይ ትመጣለች። እዚህ ጋር ብትኖር እዚህ ጋር ብትኖር እዚህ ጋር ብትኖር በቀጥታ ምንድን ነው ወደ መጨረሻው የላዩ መጨረሻ ትመጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እነኝም በጣም አስፈላጊ ናቸው። ምክንያቱም መሀል ላይ መጨረሻ ወይም መጀመሪያ ላይ የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ ቀጥታ የነኚህ ቁልፎችን በመጠቀም ሄደን ማስተካከል እንችላለን። እሺ ሌላኛው ደግሞ escape ነው። ኢስኬፕም ፕሮምፕት ላይ የተጻፈውን command አሁን ድሊትም ባክስፔስም መጠቀም እንችላለን። ግን ምንድነው ተደጋጋሚ ቁልፎቹን ሁለቱም delete ም backspace ም መጫን ይኖርብናል ማለት ነው ለማጥፋት ስለዚህ በቀላሉ አንዱ ረጅም line ከሆነ በጣም አሰልቺ ይሆናል። delete እና backspace ለመጠቀም በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው እና escape ን ስነካው ግን ሙሉ line ኡ በአንዴ ያጠፈዋል ማለት ነው። delete ስራው ምን እንደሆነ የታወቀ ነው። እሺ ሌላ ያልተጻፈ ምን አለ? እዚህ tab አለች tab አለች። ታፕ ምንድነው? auto completion ነው ማለት አንድ ፕሮምፕት ላይ ማለትም command የምናስገባበት ቦታ ላይ አንድ command ሙሉ ስሙን ካላስታወስነው አንድ ሶስት ፊደሉን መጀመሪያ ላይ ከጻፍን tab መጨረሻ ላይ tab በምንልበት ጊዜ በሶስቱም ፊደሎች ወይም ሁለቱም ቀድመን ያስገባናቸውን እነሱን የሚመስል command ኦች available የሆኑ ወይም MATLAB ውስጥ ላሉትን ያመጣልናል። ከዛ በኋላ እርስ ምርትን የፈለግነው built-in function መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ተመልሰን ወደ MATLAB ቁልፎቹን እንዴት እንደሚሰሩ እንያቸው። እሺ አሁን MATLAB ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለከፈትኩት ምንም ያስገባሁት command ስለሌለ አንድ አንድ ቀለል ያለ calculation እንስራ። ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሊን በአንድ እና በሁለት መካከል አስር point ኦችን እንዲያወጣልኝ አዘዋለሁ። እሺ የ x ን ደግሞ የእነኚህ point ኦች sine function ኣቸውን አስቀምጣለሁ። x ን plus y ን ወደ w የሚል variable አስቀምጬ enter እለዋለሁ። አሁን ትንሽ calculation ይህንን ሰርተናል። እዚህ ላይ አሁን prompt ላይ እዚህ ጋር ስንመጣ አንድ አሁን እንድትከታተሉት ማሳስባችሁ command history ላይ linspace sine እና x plus y የሚሉ command ኦች ሶስቱም እንደገቡ እያሳየን ነው። ስለዚህ አሁን እነኚህ መልሰን ለማግኘት ከዚህ እንትን ማድረግ እንችላለን። ግን ኢዲት ማድረግ ስለማንችል እንዴት ነው የሚሆነው? ወደ prompt ላይ በመምጣት ወደ ላይ የሚያሳየውን arrow አንዴ ከነካሁት ኢት ለመጨረሻ ጊዜ የገባው command ለመጨረሻ ጊዜ የገባው ኮማንድ ደብሊው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ይኸው እዚህ ጋርም የሚያሳየው ደብሊው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ይላል። ድጋሜ ሁለተኛ ጊዜ ስነካው ምን ይመጣል ማለት ነው? ቀጣዩ command sine ነው። ስለዚህ ለሶስተኛ ጊዜው ስነካውም ምንድን ነው የሚያመጣው? linspace ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እያንዳንዱ ከዚህ በፊት የገቡትን command ኦችን recall ወይም መልሰን ማግኘት እንችላለን። እሺ ወደ ኋላ ለመመለስ ብንፈልግ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያለ ነው sine ኡን ብንፈልግ ወደ ታች የሚያሳየውን arrow እሱን ከነካሁት ይኸው ከሱ ቀጥሎ የገባውን command አገኘዋለሁ ማለት ነው። ከ sine ቀጥሎ የገባው ደግሞ x plus y ነው። ድጋሜ የታችኛው ወደ ታች የሚያሳየውን arrow ስነካው እንዴት ነው የሚያሳየኝ? w is equals to x plus y ለመጨረሻ ጊዜ የገባውን command በዚህ መልኩ recall አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው። መልካም አሁን ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚያሳዩትን arrow ዎችን ደግሞ function ኣቸው ወይም ጥቅማቸው ምን እንደሆነ እንይ አሁን ወደ ግራ የሚያሳየውን arrow ው ምን ብለናል? ካራክተር ባይ ካራክተር እየዘለለ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ግራ ይሄዳል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አንዴ ስነካው ከ y ቀጥሎ ያለውን addition ነው፣ ወደ addition ይሄዳል። ከ addition ም x ን ዘለው እንደዚህ እየዘለለ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ቀኝ የሚያሳየውን ደግሞ arrow ው እሱን ስነካው ደግሞ ተመልሶ ወደ ነበረበት እንድንሄድ ይረዳናል ማለት ነው። እስኪ አሁን ይሄኛውም simple ነገር ነው፣ ግን እስኪ ለምሳሌ አሁን እዚህ linspace ላይ የሚስተካከል ነገር ከኖረ ሁሌም የከርሰሩ የሚኖርበት መጨረሻ ላይ ነው፣ የ line ኡ መጨረሻ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን በአንድ እና በሁለት መካከል የሚል command አስር point ኦችን እንዲያወጣልኝ የሚያዝ command ለ MATLAB ጽፌለት ነበር። አሁን በዜሮ እና በሁለት መካከል አስር point ኦችን መልሶ እንዲሰጠኝ ማድረግ ብፈልግ ወደ ግራ የሚያሳየውን arrow በመሄድ አንድ የነበረውን ዜሮ በማለት cursor ኡ ማንኛው ቦታ ብትሆን ዝም ብዬ enter እንደምታዩት ድጋሜ linspace የሚለውን ነገር ሳልጽፍ የፈለግኩትን ቦታ ላይ በመሄድ argument ኡን በመቀየር በዚህ መልኩ command ኡን ማስፈጸም እችላለሁ ማለት ነው። እሺ ከሱ ቀጥለን የምናየው ደግሞ command የ control control ጨምረን ደግሞ የምናየው ደግሞ እስኪን እሺ አሁን linspace ላይ ይህንን ነበር ስናይ የነበረው። control ን ጨምረን ደግሞ ወደ ግራ የሚያሳየውን arrow ስነካው ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ word እየዘለለ ወይም አንድ ቃል እየዘለለ ወደ ፈለግንበት direction እንዲወስድን ይረዳናል ማለት ነው። አስር አሁን አንድ ቃል ነው። control ይዤ ወደ ግራ የሚያሳየውን arrow ስነካው አስርን ሙሉ በሙሉ ዘሎ ወደ አርዋ ወደ comma ዋ ትሄዳለች። ከዛ በኋላ እዩት እንደዚህ ከሌን ደግሞ ቀጥታ ወደዚህ ጋር እንዲሄድ ብፈልግ control ን ይዤ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የሚያሳየውን arrow እነካለው ቀጥታ ዘሎ እዚህ ጋር ይመጣልኛል። እንዲሁም በተመሳሳይ ላይ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ወደ ቀኝ መሄድን ብንፈልግ control ይዘን እንደዚህ word by word ቃል በቃል እየዘለለ በፈለግንበት ቦታ ሂደን የሚስተካከል ነገር ለማስተካከል ይረዳናል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ምን ቀረን ማለት ነው? ሆም ሆም ምን ብያችሁ ነበር? የከርሰርዋ እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን ማተር አያደርግም። ምንድን ነው የሚያደርገው? ወደ መጀመሪያው ላይ ወደዚህ ችኛዋ ትመጣለች። ከርሰሯ የትም ቦታ ብትሆን ማለት ነው። እሺ አሁን ሆም ላይ ስነካው home ላይ ስነካው ቀጥታ ወዴት መጣች ማለት ነው? ወደ መጀመሪያው ላይን ማለት ነው። end ም እንደዛ end ም ስነካ cursor ዋ እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ብትሆን ቀጥታ ወደ የምትመጣው ወደ ወደ የ line ኡ መጨረሻ point ማለት ነው። end ስለው ያው እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ይህም የሚያገለግለን ምንድን ነው? line ኡ በጣም ረጅም የሆነ control ይዘን አንድ በአንድ እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ እያደረግን ጊዜያችን ከምንፈጅ ዝም ብለን ሆምና ኢድ በማለት የመጀመሪያው የ line ኡ መጀመሪያ ወይም ወደ line ኡ መጨረሻ በሆምና በ end ተጠቅመን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። እሺ መጨረሻ ላይ ደግሞ ያየነው escape ነው። escape ም የምብያችሁ ነበር prompt ላይ የተጻፈውን command ሙሉ line ለማጥፋት ይረዳናል ብያችኋለሁ። እሺ አሁን እዚህ ላይ የገባ command አለች። እሷን ይህንን command delete እያልኩኝ ወይም backspace እያልኩኝ ከማጠፋው ዝም ብዬ በቀላሉ ኢስኬፕ uh, ኪን ተጠቅሜ ሙሉ በሙሉ line ዋ የገባ prompt ላይ የገባውን command ማጥፋት uh, እችላለሁ ማለት ነው። እሺ መጨረሻ ላይ ደግሞ የቀረን ምንድን ነው? ምን ቀረ? tab ነው። tab ም የሚያገለግለም ምን ነበር? auto complete ነው። የሚገባውን command ስሙን ሙሉ በሙሉ የማናስታውሰው ከሆነ የመጀመሪያ ሶስት አራት አምስት ፊደሎችን ወይም ያስታወሳችሁትን መጀመሪያ ላይ ትጽፋላችሁ። ከዛ tab ስትሉት በመጀመሪያውን ያስገባ ነው ያስገባችሁትን ፊደሎች በሱም ይጀምሩ MATLAB ውስጥ ያሉትን built-in command ኦችን ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሊን ስፔስ የሚል ግራ ገብቶኛል ምን እንደሆነ ማለት ሙሉ በሙሉ ማስታወስ ሳልችል ስቀር lin ብዬ በ lin እንደሚጀምር ግን አውቀዋለሁ። ስለዚህ lin ብዬ tab በምልበት ጊዜ በ lin የሚጀምሩ MATLAB ውስጥ ያሉትን ቢልዲንግ ኮማንዶችን እንደዚህ አድርጎ ያመጣልኛል። ከዛ እኔ የፈለግኩት ምንድን ነው linspace የሚል ነው። ወደ ታች ወርዳለው። ስለዚህ እዚህ ጋር አግኝቻታለሁ። double click አደርጋለሁ ወይም enter እለዋለሁ። ስለዚህ አሁን በዚህ አድርጌ command ኡን መጻፍ ይችላለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቁልፎቹን በዚህ መልኩ ካየን ቀጣዩ የምናየው ደግሞ ስለ long line ይሆናል። long line ማለት MATLAB ውስጥ አንድን command ስናስገባ አንድ line ሙሉ ላይበቃን ይችላል። ሁለት፣ ሶስት፣ አራት መጠቀም ከፈለግን በዚህ syntax syntax አለ እሱን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አሁን output value ያለች sine ከዛ በኋላ argument ኦችን እንሰጣቸዋለን። አሁን የ sine argument ኦችን ብዛት ያላቸው በጣም ከሆኑ አንድ line የማይበቃቸው ከሆኑ የምናደርገው ምንድን ነው? ሶስት ዶቶችን እንጨምራለን። ከዛ በኋላ በሁለተኛው line ደግሞ ቀጥለን መጻፍ የቀሩትን command ኦች ቀጥለን መጻፍ ከዛ በኋላ ሁለቱም line ኦችን አንድ እንደሆኑ MATLAB ያውቃቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ረጅም የሆነ string መጻፍ ብንፈልግ ለምሳሌ አሁን አባውራስ ይላል። ስለዚህ ሲንታክሱ ይመስላል። እዚህ ጋር ላይ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ ግን ማስታወስ ያለባችሁ እዚህ ጋር ሶስት ዶቶች አሉ። ሶስት ዶቶች አሉ። ምን ማለት ነው? ቀጣይ ላይም ከዚህ የቀጠለ ማለት ቀጣዩ ላይን ላይ መስመር ላይ የተጻፈውን ሁለቱም አንድ እንደሆኑ ለማመልከት ሶስት dot ኦችን እዚህ ጋር እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ሌላ ምን አለ? አንድ square bracket አለ። string ስለሆነም single quote አለች። እዚህ ጋም single quote አለን፣ እዚህ ጋም ምን አለን ስኬር ብራኬት አለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ረጅም የሆነ መስመር በሁለት በሶስት አድርገን ለመጻፍ ይረዳናል ማለት ነው። እስኪ አሁን ተመልሰን ወደ ማትላብ እንየው። እሺ አሁን MATLAB ላይ እሱን ለማየት ለምሳሌ አንዱን ፋንክሽን አውት ፑት value here sine ሁለት ሲባዛ በ pi ሲደመር ሶስት ሲባዛ በ pi ሲደመር እንደዚህ ያልኩ ይቀጥላለሁ። አንዱ line የማይበቃኝ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ጨምራለሁ? ሶስት dot ጨምራለሁ። enter ስለው ፕሮመንቱ ወይም የሁለት ይበልጣል sign ሳያሳየኝ ቀጥዬ እንድጽፍ በዚህ መልኩ ያሳየኛል። ከዛ በኋላ ምን እላለሁ? ሁለት ሲባዛ በ pi ሲደመር ስምንት ሲባዛ በ pi መጨረሻ ላይ ምን ቀረን? የብራኬቱንም ብራኬት አስገባለሁ። enter ስለው ይኸው የ output value ኡን በዚህ መልኩ ያሳየኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ሁለት ላይም ብቻ አይደለም ሶስትም አራትም ማድረግ እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር ሁለት ሲባዛ በ pi ከዛ plus ብላችሁ ሶስት dot ኦች ጨምራችሁ enter ስትሉት ድጋሚ nine times pi ከዛ በኋላ እሱን ዘግተን በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን አንድ line የማይበቃን ከሆነ በሁለት በሶስት line አድርገን መስራት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ long string በጣም ረጅም የሆነ ጽሁፍ ሲኖረን እሱን ለማድረግ about us የሚላለ እሱን example እንውሰድና እሱን example እንውሰድና syntax ኡ እንዴት ነው? መጀመሪያ የምናደርገው የ square bracket ነው። string ስለሆነ single quote እናደርጋለን። Tech Site Ethiopia is best YouTube channel ውጭ which provides ቲዩቶሪያልስ አሁን እዚህ አይበቃኝም። ስለዚህ single quote ን እዘጋዋለሁ። ሶስት dot ኦችን ጨምሬ enter እላለሁ። ከዛ በኋላ እሱን አስቀጥዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ስትሪንጎች አሁን ሲንግል ኮት አለች on ሶፍትዌርስ ኮምፒውተር ሀክ and ስማርትፎን ስማርትፎን ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ አሁን ሁለት ላይ ነው ያደረኩት። ሶስት ላይም ማድረግ ይቻላል። ሶስት ላይም ማድረግ ይቻላል። ከዛ በኋላ እሱን እዘጋዋለሁ። ከዛ ኤሳፕሮስ ለማድረግ semicolon አድርጌ ኤንተር እለዋለሁ። ስለዚህ about የሚል አንድ string create ተደርጓል ማለት ነው እና በአንድ line የሚያልቀውን በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ በሶስተኛው ክፍል የምናየው ምንድን ነው? ስለ copy paste ነው። ስለ copy paste ነው። window ላይ የ copy paste ጥቅም ምን ያክል ምን ያክል እንደሆነ ሁላችሁንም እናውቃለን። ሆኖም እኔ MATLAB ውስጥ ላሳያችሁ የፈለግኩት በምሳሌ ላስረዳችሁ። በሶስተኛው ክፍል እንዳየነው MATLAB ውስጥ እርዳታ ለማግኘት ከምንጠቀምባቸው command ኦች አንዱ help የሚል ነው። አሁንም እኔ ያሳስበኝ ስለ mesh ቢሆን ሄልፕዬ mesh ላለው አሁን ስለ mesh አጭር ማብራሪያ ሰጥቶኛል። mesh የሚባል አንድ built-in function አንድ አራት matrix ኦች input እንደ input ይቀበላል። እነኚህም ካልተቀበላቸው ሶስትም ሊቀበል ይችላል እያለ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሌላኛው ደግሞ X Y Z ይላል። Z ምንድን ነው? Z ምንድን ነው? አንድ matrix ነው። X እና Y ደግሞ ሁለት vector ኦች ናቸው። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ single matrix ን ብቻ በማስገባት mesh ን ማድረግ mesh ም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚያደርገው ምንድን ነው? ለ X ን ምን ይወስዳል? አሁን ለምሳሌ Z N by M matrix ቢሆን ለ X ለ vector ኡ ከአንድ እስከ N ያለውን value ይወስዳል። ለ Y ም ከአንድ እስከ M ያለውን የኮለመን ቬክተሩን ቫሉ ወስዶ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የሚያደርገው? rectangular grid በመስራት ግራፍ ይሰራልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እስኪ doc mesh ላይ በመግባት detail ኡን እንየው። እሺ ሙሉ description ሰጥቶኛል። ለምሳሌ አሁን እችኛዋ ይሄኛውን ተጠቅሞ እችኛዋ ግራፍ ስርቷታል። ለመጀመሪያ ላይ የ figure ን window ከፍቶታል። ከዛ በኋላ X እና Y የሚሉ ሁለት input output ኦች አሉት። የ mesh grid ደግሞ በ negative ስምንት እና በስምንት መካከል በዜሮ ነጥብ አምስት ልዩነት mesh grid እየሰራ ነው። ከዛ በኋላ የአርና Z R ን በዚህ መልኩ ከዛ በኋላ Z ን የ sinc function ተጠቅሞ መጨረሻ ላይ mesh Z የ Z ን matrix ኡን plot እየሰራ ነው ማለት ነው። እና አሁን ይህንን ሙሉ line ከመጻፍ እንዴት ምንድን ነው የምናደርገው? እኛዋ እንደዚህ ሴሌክት እናረጋታለን። ከዛ በኋላ right click በማድረግ ኮፒ እንለዋለን። ኮፒ አድርገን MATLAB ውስጥ በመምጣት paste right click አድርገን paste እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሚስተካከል ካለን እናስተካክለዋለን። ምንም ሁሉም ነገር ትክክል ነው ያለው። አሁን enter እንለዋለን ማለት ነው። enter ስንለው እንደምታዩት ግራፉን በዚህ መልኩ ስሎ አምጥቶልኛል ማለት ነው እና ተጨማሪ ተጨማሪ ኮማንዶችን ሳትጽፉ አስፈላጊ ብቻ ከሆኑ ወይም ውጤቱን እንዴት እንደሆነ እርስ በራሳችሁ ለመማር ከፈለጋችሁት። እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እናንተም እናንተም ስለ ሳርፌስ እርዳታ በመጠየቅ እና ከዛ በኋላ ስለ እርዳታውን የተሰጠውን example በማምጣት እንዴት እንደሆነ እንድትለማመዱበት ለዚህ ክፍል ይበቃናል። በቀጣዩ ስለ ማትሪክስ እናያለን። ሬ matrix እንዴት ማተላብ ላይ formulate ማድረግ እንደምንችል ወይም create ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጠይቃችኋለሁ። እንደተለመደው ሁልጊዜ ማተላብ ላይ መስራት ስንጀምር sheet ኡ clear መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ያንን አስመልክተን clc clear close all የሚሉትን እነዚህን type ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል matrix define ማድረግ ማለት row ን column ም ያለው የ data ስብስብ ነው ማለት ነው ወይ variable ሊሆን ይችላል whatever ግን የ data ስብስብ ነው matrix እያልን የምንጠራው ማለት ነው vector በራሱም አንድ column ያለው matrix ወይ አንድ row ያለው matrix እንደሆነ ተናግረናል vector can be also called matrix ለምሳሌ ኤክስ ኢኳልስ ሮው ማትሪክስ ማለት ነው። ሮው ቬክተር አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ብጽፍ ይሄ row vector ይባላል። ምን ማለት ነው? data ዎቹ በሙሉ አንድ ሮው አረንጅመንት ነው ያላቸው ማለት ነው። ወደ ጎን በአንድ መደዳ ብቻ ነው የጻፍኩት። ሁለተኛ መደዳ የለም፣ ሶስተኛ መደዳ የለም። ወደ ላይ ግን በ column ስታዩት አንደኛ column አለ እዚህ ሁለተኛ column፣ ሶስተኛ ኮሎን እያለ ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ አንድ row ብቻ ስለሆነ ያለው ሮው ቬክተር እንለዋለን። ይሄ matrix ነው፣ matrix ነው። አንድ row ያለው ሶስት column ያለው one by three matrix እንለዋለን ማለት ነው። or row vector ነው እንለዋለን። ስለዚህ vector special form of matrix ነው ማለት ነው by itself። ይህ አንድ ነገር ነው። ሌላ vector create እናድርግ ካልን row ን እና column ን የያዘ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ አሁን ይሄ አንድ ሁለት ሶስት row አለው። ስለዚህ column create ማድረግ መቻል አለብኝ። column create ለማድረግ semicolon ነው የምጠቀም። አሁን እንደዚህ ካደረግኩት አንድ ሁለት ሶስት የሚባሉ ሶስት ቁጥሮች አግድም በአንድ ረው ተደርድረዋል። ሌላ ሁለተኛ ረው ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ሮው ለመጨመር ለምሳሌ አራት፣ አምስት፣ ስድስት እላለሁ። ይህም ሌላ ረው ጨመርኩ ማለት ነው። ሶስተኛ ሮው ልጨምር ካልኩኝ ሰባት ስምንት ዘጠኝ እላለሁ አሁን እንደዚህ ብታደርጉት ይህን ቫልዩን ለማየት እንዲመቸ እንደዚህ አድርጋችሁ ራን ብትሉት እዚህ ጋር ተመልከቱ ወደ ጎን አንድ ሁለት ሶስት አለ። ከዛ አራት አምስት ስድስት ከዛ ሰባት ስምንት ዘጠኝ። አሁን ይሄ matrix ይባላል። three by three matrix የመጀመሪያ three የምንለው row number of row ነው። አንድ row፣ ሁለተኛ row፣ ሶስተኛ row ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው number ደግሞ number of column ነው የሚናገረው። አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ኮለኖች። ስለዚህ አሁን three by three matrix ይባላል ማለት ነው። three by three matrix ይባላል። three row ማለት ነው። የመጀመሪያው row ነው። ዲስ ኢዝ ነምበር ኦፍ ሮው ነው የሚነግረን። ነምበር ኦፍ ሮውስ ይነግረናል የመጀመሪያው three የሚለው ቀጥሎ ያለው ደግሞ ነምበር ኦፍ ኮሎንስ ነው የሚነግረን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስሪ ባይ ስሪ ማትሪክ እንለዋለን ማለት ነው። እንደ ቅድሙ ደግሞ W ብዬ እዚህ ጋር one two three ግን ማለት ነው one by three ይባላል። ይሄ ማለት one semicolon two semicolon three ካልኩ አሁን ወይ ወደ ታች ነው የሚደረድራቸው። ይህንን በዚሁ መረዳት ነው። okay ስለዚህ በዚህ መልኩ matrix ን create ማድረግ እንችላለን። ይህ three by three ነው። ለምሳሌ y ብዬ ለምሳሌ ሌላ vector አስራ አምስት ሰባት ዘጠና ሁለት ይሄ ፈርስት ሮብ አድርገው አርባ ሰባት ሀምሳ አንድ ዜሮ ሰከንድ ሮብ አድርገው አሁን ይሄ ሶስት row ሁለት row ይሄ መጀመሪያ መደዳ ነው የሁለተኛ መደዳ ነው ግን እያንዳንዱ መደዳ ሶስት ሶስት members አሉት elements አሉ ስለዚህ ሁለት row ሶስት column ይሆናል ማለት ነው this is ቱ ባይ ስሪ matrix እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ vector ኦችም special form matrix ናቸው። አሁን ውጤቱን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ይኸው ዋይ ኢኳል ቱ ብሎ 15 7 92 ይሄ መጀመሪያው row ነው። እኛ ደግሞ ሁለተኛ ነው። ስለዚህ ስንት row አለው ማለት ነው? ወደ አግድም ስናይ አንድ ሁለት አለው two አለ ማለት ነው። ስንት column አለው vertical ስናይ አንድ ሁለት ሶስት አለ ሁለት በሶስት አለ ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት የተለያየ matrix form ማድረግ ይቻላል ብዙ matrix generate የምናደርግባቸው መንገዶች አሉ ከነሱ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ magic የሚለው ነው magic ብዬ አሁን ለምሳሌ magic ብዬ random number generate እንዳያደርግ ነው magic ብዬ four ብል አሁን four by four matrix create ያደርጋል ማለት ነው እኛውን close ነው magic four ብል ተመልከቱ። four ያልኩት number of row እና number of column ነው። ይሄኛው number of row እና number of column ኡ four four ስለው number of row number of column ኡ square square matrix ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌት ስኩዌር ማትሪክስ ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። square matrix ምን ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ሮውስ ኢኳል ቱ ነምበር ኦፍ ኮለንስ ማለት ነው። ይሄኛው ስኬር ማትሪክስ ስለዋለው ማለት ነው randomly generated ነው እንግዲህ randomly generated ነው ሶ ፎር መንበርስ አሉት ማለት ነው four by four ማለታችን ነው በዚህ magic four ካላችሁት ይኸው four row four column አለው ግን randomly ነው generate የሚያደርገው ለምሳሌ አምስት በአምስት ብለው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ሁለት በሁለት ብለው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው አንድ በአንድ ብለው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። እያንዳንዱ ቁጥር MATLAB ውስጥ እያንዳንዱ ቁጥር በ matrix መልክ ነው understand የሚያደርገው። አሁን ይሄ matrix ነው፣ ግን አንድ በአንድ ስለሆነ ነው አንድ ቁጥር ብቻ የሰጠኝ ማለት ነው። ስድስት ብትሉት ደግሞ ስድስት በስድስት የሆነ matrix ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በቴስት randomly generated ማለት ነው። ዲስ ራንደምሊ ጀነሬትድ ማጂክ ማጂክ ሪፈርስ ቱ ራንደም ጀነሬትድ ማለት ነው። እሺ ሌላው ሪፕ ሪፕ ኤለመንት ብለን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ሪፕ ኤለመንት ብዬ አራት ቁጥርን በ row ሁለት ጊዜ በ column ሶስት ጊዜ እንዲደግሞ ብፈልግ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን የሚደገመው ማን ነው? repeat repeating number ነው ይሄኛው። repeating number ነው by two rows and three columns ማለት ቁጥሩ አራት ነው። ይኸው ቁጥሩ እዚህ ጋር ተቀምጧል፣ አራት ነው ግን በሁለት row እና በሶስት column repeat አደረጉት ማለት ነው። አሁን matrix ነው ማለት ነው። ማትሪክስ ሪፒት ኤለመንት ብላችሁ ማምጣት ትችላለች። ሌላው repeat vector ብላችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። repeat elem ብዬ አሁን እዚህ ጋር vector ኦችን ብጠቅስ ደብሊውን ብጠቅስ w number of column ኡ ለምሳሌ አንድ ይበቃዋል ብዬ ባስብ number of row ግን አራት ብል number of column ኡ አንድ ብል ደብሊውን አራት ጊዜ በ row አራት ጊዜ ችኛው ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት እያል አራት ጊዜ መደዳዋን ማለት ነው። column ግን አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ማለት አንድ ሁለት ሶስት ሚል ነው ያለው። ሲጀመር column ሶስት column አለው የራሱ ግን አሁን ያን ሶስት column ብቻ ነው። ሶስቱም ወደ ስድስት ወደ ዘጠኝ አትቀይረውም እያልኩት ነው። ያንን ባዘው ምን ይሆናል? እንደዚህ ያደረገው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ደብሊው ማለት one two three ነው። ይኸው one two three ነው። ይሄንን አራት ጊዜ ወደ ታች ደገሙ። ወደዚህስ ምንም አልደገሙም። አንድ ጊዜ one two three የራሱ ጥያቄ ያለው አልደገሙም። ለምን? አንድ ጊዜ ስላልኩት ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር repeat የሚያደርገው ማንን ነው? repeating vector ነው። vector ኡን repeat አደረገው። አሁን repelem ብላችሁ W ን ለምሳሌ ደብሊ ሮ ቬክተር ነው አራት row እና column ኡ ግን ሁለት ብል ወደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ብቻ ሳይሆን ሌላ አንድ ሁለት ሶስት ደግሞ ደግሞ ያሳየኛል ማለት ነው ያው አንድ ሁለት ሶስት ብቻ ሳይሆን ይኸው አንድን በሁለት column ስለሆነ ሁለት ጊዜ ሁለትን ሁለት ጊዜ ሶስትን ሁለት ጊዜ አደረገ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አራት ጊዜ ወደታቸው አወረደ ማለት ነው። በዚህ መልኩ repeat እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ መፍጠር የምትፈልጉት የ vector አይነት የ matrix መፍጠር የምትፈልጉት የ matrix አይነት እያያችሁ የተለያየ order ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ያው directly feed በማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁ ዝም ብላችሁ ትፈልጓቸውን ቁጥሮች feed እያደረጋችሁ space space እየሰጣችሁ ወይ comma comma እየሰጣችሁ ትሄዳላችሁ። row ስትሰሩ column ስትጀምሩ ደግሞ semicolon እያደረጋችሁ የምትፈልጉት number of rows እና number of columns ድረስ create እያደረጉ መሄድ ይቻላል። ያ directly ነው። ከዛ ውጭ ግን magic አለ ራንድም ከፈለጋችሁ ከዛ ውጭ ደግሞ repeat element ብላችሁ ደግሞ element ኦችን መድገም ትችላላችሁ። repeat element ብላችሁ ቀድሞ defined የተደረገ vector ንም call ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ repeat element V V ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት column vector ነው፣ ወደ ታች ነው one two three። ስለዚህ አንድ column አንድ row one two three ወደ ታች ነው ያለው፣ ሶስት row ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ብቻ ያንን አድርጎ column ኡን ግን እንዲያበዛ ብፈልግ ለምሳሌ አራት ብል እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት ወደ ታች ያው ጥያቄው ራሱ given ኡ ራሱ አንድ ሁለት ሶስት ነበረ ግን ይሄን ወደ ጎን ስንት የደገመው አራት ጊዜ አራት column ማለት ይሄ ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት row ግን የጥያቄው ራሱ ነው row አንድ ጊዜ አልኩት ቀድሞ ግን row ስንት ነበረው አንድ ሁለት ሶስት row ነበረው ያቺ row ብቻ ነበረው ብቻ row ብቻ አስጠበቀ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በዚህ መመልከት ይቻላል። ሌላው repmat ነው። W ን አንድ ሁለት ብል ይሄው W ስንት ነበረ? አንድ ሁለት ሶስት ነበረ። አንድ row አድርግልኝ ሁለት column አድርግልኝ አልኩ። ስለዚህ አንድ ይጽፏል አይደል? matrix ለምን ይሄም ሲጀመር matrix ስለሆነ ማለት ነው። special form of matrix ስላል vector special form of matrix ስላል በአንድ row በሁለት column ደገሙ ማለት ነው። የዚህና የዚህኛውን ልዩነት ማየት ትችላላቸው አሁን one two three one two three እየደገመ ነው የሚሄደው። ይህኛው ግን ምንድነው የሚያደርገው? one one one ይሰበስባል፣ two two two ይሰበስባል፣ three three ይሰበስባል ማለት ነው። ይሄ repmat ስትሉት ሙሉን ያመጣላቸዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ repmat matrix ለማለት ነው። repmat ብዬ W አንድ መሆኑ ቀርቶ ሁለት ከዛ ሶስት ባደርገው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ተመልከቱ W ማለት 1 2 3 ነው ወደ ጎን 1 2 3 ከዛ ወደ ታች ስንቴ ደግሞ አል ሁለቴ ያው 1 2 3 ሌላ መደዳ አለ። ወደ ጎንስ column ኡ ስንቴ ደግሞ አል ዋን 1 2 3 1 2 3 1 3 ሶስት ጊዜ ማግኘት መቻል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት matrix ኦቹን እየሰራን መሄድ እንችላለን። የምንፈልገው ማለት አሁን በጣም ትላልቅ size ያለው matrix create ማድረግ ብንፈልግ እና የሆነ vectors or የሆነ matrix repetition ከሆነ repmat የሚለውን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ repmat V አስር ሀምሳ ተመልከቱ። አስር row ሀምሳ column ቢሆን V ሶስት ረው አለው ሲጀመር በአስር ሲባዛ ሰላሳ ይሆናል ማለት ነው። ኮለኑ ግን አንድ ነው። ስለዚህ በአስር ሲባዛ ሶስት ሰላሳ row ይኖረዋል። column ኡ ደግሞ አንድ ስለነበር በ50 ሲባዛ 50 column ይኖራል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ማየት ይቻላል። በጣም እንደምታዩት ይህ በጣም በጣም ትልቅ size ያለው ቁጥር ሆነ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኮሎንስ ያውን ቆራርጦት ነው እንጂ ሙሉን አልዘረዘረም። ተመልከቱ፣ ያው እስከ 50 ድረስ ሄዷል። ኮሎን ነምበርስ ማለት ነው እየዘረዘረ ሄዶ ማለት ነው። number of rows ሰላሳ ስለሆነ ወደታች ዘርዝሮ በአንድ ያስቀመጠው ይህን ብትቆጥሩት ወደታች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እያላችሁ ሰላሳ ላይ ያቆማል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኮሎንስ ወደ ጎን ግን ሀምሳ ስላልኩት ሀምሳ ጊዜ ሄደ ማለት ነው። እስከ ሀያ ድረስ ወደ ጎን ጻፈ፣ እንደገና እስከ አርባ ድረስ እዚህ ጋር ጻፈ፣ ከዛ መጨረሻው እስከ ሀምሳ ድረስ ያለውን ወደዚህ ወደ ጎን እየደረደረ አሳየኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? አስር ጊዜ row አልኩት ግን V ሲጀመር ሶስት row ያለው ነው። one two three ማለት ይሄ semicolon ስላደረኩ ወደታች ነው የሚደረድራቸው። ሶስት row ዎች ነበሩ። ስለዚህ በ10 አባዝቶ 30 መጣ። ወደታች የሚደረድረው 30 ነው። ወደ ጎን ግን 50 ነው። አስቀድሞ ወደ ጎን አንድ ብቻ ስለነበረው 50 በአንድ አባዝቶ 50 መጣ ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ የተለያዩ vector ኦችን create ማድረግ ትችላላችሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾች ለዛሬ ያስኩላችሁ ይህንን ይመስላል። ዩቲዩብ channel ኡን subscribe እንድታደርጉ ሌሎች እንዲመለከቱት ደግሞ እንድትጋብዟቸው ጠይቃችኋለሁ። በቴሌግራምም እንደዚሁ እንድንገናኝ Academic World ETH የሚል አለ join እንድታደርጉ ጠይቃቸዋለሁ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ።